улуу англиялык илимпоз исаак ньютон биринчи болуп гипотезаны түзүп жана математикалык түрдө жерге нерселердин кулашынын себеби айдын жерди жана күн системасынын планеталарынын күндү айланасында кыймылы ошол эле экенин далилдеген бул дүйнөлүк тартылуу күчү ал аламдын баардык нерселери ортосунда аракет этет 1666 миң жылы ньютон тарабынан ачылган бүткүл дүйнөлүк тартылуу мыйзамы мындай дейт бүткүл дүйнөлүк тартылуу күчү өз ара аракеттенүүчү нерселердин массаларынын көбөйтүндүсүнө түз пропорционалдуу жана алардын ортосундагы аралыктын квадратына тескери пропорционалдуу